Bugünkü bu hayır da bize nasip olacak. Kedi logara düşmüş küçük yavru kedi. Ve düşemiyor. Sessiz üzerine geldik. Şimdi Allah'ın izniyle çıkaracağız onu. Az sabırlı ol. Az sabırlı ol. Bekle. Koş. Bekle oğlum düşeceksin bekle. Öyle çıkamazsın bekle. Ver. Hadi gir. Gir. Babaannesi geldi. Tamam. Çok şükür. Çıkarttık. Çekil oradan bakalım. Yorgun hale de düşmüş. Tamam dur. Git bakkaldan süt al gel. Koş. Koş. Siyah olacak oğlum tabii. Abi bu titriyor. kedi bu arabacınındır ha. Tamam. Tamam. Çok şükür.